sing bengok bengok jenenge mendol sing bengok bengok jenenge eh, mendol warahmatullahi wabarakatuh kabeh sedaya kulon mungkin-mungkin kita satu الله الله الله الله fi tem de محمد سبحانك يا رب هديتم بحبيبي Zahratul Janan Jombang